مرحبا انا غيث اليوم جعلت لكم فيديو جديد من سلسله سياحه بدبي اليوم بدي اخذكم معي على دبي فريم اذا كنتم مهتمين بكل شيء حلو وجديد بدبي فيكم تشوفوا ال playlist اللي فوق ما تنسوا تعملوا like و subscribe حي النافورة اللي قدام آه، دبي فريم هي نسخة مصغرة عن نافورة برج خليفة المبنى بيتألف من 48 آه، طابق بارتفاع 150 متر وعرض 93 استخدموا أكثر من 15000 متر مربع من هالألواح حتى شكلوا الواجهة الخارجية الذهبية احنا هون برحلة جوا دبي القديمة وفي رحلة ثانية جوا دبي الجديدة للأسف تصوير هون ممنوع ف نشوفكم فوق هلا بقمة البرواز طرف الشمال بنشوف دبي القديمة حتى نروح على دبي الجديدة رح نضطر نعدي فوق ننصح فيها للي بخافوا من المرتفعات مرعبه طرف تاني بنشوف دبي الجديده دبي المستقبل التصوير تصويرهم كمان للأسف ممنوع ويخلص مشواركم معي اليوم ان شاء الله يكون عجبكم لا تنسوا تعملوا like و subscribe. واستنوني بفيديو جاي